हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टेली प्राइम की है और टेली प्राइम में ऑटोफिल का यूज करके अटेंडेंस रिकॉर्ड करना और पेरोल एंट्री पास करना सैलरी की डिटेल बनाना ये हम सीखेंगे पेरोल बाउचर में जाकर के तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेली प्राइम को ओपन कर लेता हूं ये हमारा टेली प्राइम है यहां पर रितेश सिंह रितेश सिंह नाम से एक कंपनी बना रखी है हमने आपकी कंपनी जिस भी नाम से हो आप उसको ले सकते हैं फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं यहाँ पे करेंट पीरियड दिया हुआ है एक अप्रैल दो से इकतीस मार्च दो ठीक है अभी यहाँ करेंट डेट जो है एक जुलाई दो शो कर रही है ये सारी चीजें यहां पर आपको दिख रही है ठीक है वी प्रेस कर लेते हैं बाउचर में जाने के लिए बाउचर में आ गए अब यहां पर हम है अटेंडेंस में यानी कि पेरोल में दो चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं अगर आप यहां से अदर बाउचर में जाते हैं F10 प्रेस करके तो पेरोल बाउचर्स के अंतर्गत दो चीजें आपको दिखाई पड़ती है पहला है अटेंडेंस और दूसरा है पेरोल तो अभी हम अटेंडेंस वाले में है तो यहां पर हमें अटेंडेंस वाले में ही रहना है ठीक है तो यहां पर अटेंडेंस में आ गए हम महेश एक इंप्लॉय हमने पहले से क्रिएट कर रखा है अगर आप कोई दूसरा इंप्लॉय क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ क्रिएट पे चले जाइए क्रिएट पे जाने के बाद यहां पर कोई दूसरा इंप्लॉय बनाते हैं लाइक मैं यहां लिख देता हूं जहीर ठीक है इंप्लॉय का नाम एग्जाम्पल के तौर पर यही लिख दिया हमने एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया यहां पर जो डेट है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी क्या है वो यहां पर आएगी फिर यहां इनकी सैलरी डिटेल को डिफाइन करना होगा आपको तो ये सैलरी की डिटेल डिफाइन कर दीजिए मैंने बेसिक सैलरी पहले से बना रखा है बेसिक सैलरी लगा दिया इनकी बेसिक सैलरी है पच्चीस हजार रुपए ठीक है ये पच्चीस हजार हमने यहां पे दे दिया इसके बाद इनको जो टीए मिलता है वो मिलता है दो हजार रुपए ठीक है फ्लैट रेट से मिलता है दो हजार रुपए इसके बाद यहां पर डीए मिलता है इनको तो डीए मिलता है पंद्रह सौ रुपए तो ये हमने दे दिया ठीक है इसके बाद यहां पर कुछ टीडीएस भी इनका कट जाता होगा तो ये टीडीएस जो है ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा यहां पर इस तरीके से हम ये कर सकते हैं ठीक है तो ये हमने बना लिया अब यहां पर इंप्लॉय का नंबर डालना है आपको इंप्लॉय का नंबर डाला डेजिग्नेशन ये क्या है क्या काम करते हैं ठीक है तो यहां पर मैं लिख देता हूं मैनेजर कुछ इस तरीके से ये लिख दिया एंटरप्रेस किया नीचे आए फंक्शन क्या है मैनेजर का ही फंक्शन है तो यहां पर मैनेजमेंट कर देता हूं तो मैनेजर का फंक्शन जो है मैनेजमेंट होता है ठीक है लोकेशन देवरिया कर देता हूं आपका जो भी लोकेशन हो वो आप डाल सकते हैं एंटर प्रेस करते हैं जेंडर मेल है ये मेल कर दिया हमने यहां पर डेट ऑफ बर्थ इनकी डाल देते हैं एक पांच उन्नीस सौ नब्बे ठीक है जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पे डाल दीजिएगा ब्लड ग्रुप जो भी है अगर आपको पता है तो ठीक है नहीं तो अननोन कर देते हैं मदर्स नेम फादर्स नेम जो भी है इनका दे दीजिए तो यहां पे मिस्टर आलम कर देते हैं इस तरीके से कोई भी नाम एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं ठीक है एंटरप्रेस करता हूं एड्रेस यहां पे डाल देता हूं न्यू कॉलोनी देवरिया ठीक है तो इसी तरीके से आपको भी लिख देना है न्यू कॉलोनी देवरिया और ये देने के बाद एंटरप्रेस कर दीजिए एंटरप्रेस करिए एंटरप्रेस करिए अगर बैंक की डिटेल देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए यहां पर पेन नंबर डालना है आपको तो मैं एक डमी पेन नंबर डाल देता हूं यहां पर ठीक है एंटर प्रेस कीजिए बाकी आधार नंबर और पीएफ अकाउंट नंबर और वगैरह वगैरह ये सब चीजें आप डाल सकते हैं ठीक है तो यहां पर दो कैटेगरी प्रेजेंट अगर आप पॉजिटिव अटेंडेंस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो प्रेजेंट कर सकते हैं अदरवाइज एबसेंट कर सकते हैं तो चलिए एबसेंट कर देते हैं यहां वैल्यू में वन दे देते हैं ठीक है यहां पे वन दे दिया लेकिन हम क्या चाहते हैं हम ऐसे नहीं चाहते हम चाहते हैं ये ऑटो फिल करना ठीक है अब देखिए ऑटो फिल वाली बात थी तो यहां ऑटो फिल पे जैसे ही आप जाते हैं तो यहां पर ऑटो फिल नाम की एक विंडो ओपन हो जाती है यहां पर ऑटो फिल पे क्लिक कर दीजिए अब यहां पर एक सात 2021 बाउचर डेट जो है ये दिखा रहा है ठीक है एंटर प्रेस कीजिएगा यहां पर हम जहीर की बात कर रहे थे तो ये जहीर लगा दिया हमने और यहां पर एबसेंट है तो यहां एंटर प्रेस करता हूं एम्प्लॉय नेम के हिसाब से हमें करना है ये हो गया तो ये जो है अटेंडेंस वाली डिटेल हो गई अब यहां पर वापिस से आते हैं अदर बाउचर पे और हमें चलना है अब कहा पेरोल में आना है यानी कि पेरोल अब हम एंट्री पास करने वाले हैं ठीक है यहां पर आ रहा है अकाउंट ये सिंगल एंट्री मोड है आप चाहे तो डबल एंट्री मोड में भी काम कर सकते हैं तो यहाँ कैश में हम सैलरी इनको पे करेंगे जो भी पे करना है हमें यहाँ पे बेसिक सैलरी की बात आएगी तो इनकी थी पच्चीस हजार रुपए जैसा कि आपको याद ही है हमने बनाया था ठीक है एंटरप्रेस करते हैं यहां पर आते हैं तो यहाँ पे इनका टीए था दो हजार रुपए ठीक है तो ये दो हजार रुपए टीए दे दिया हमने एंटर किया यहाँ पे डीए इनका था वो पंद्रह सौ रुपए था तो यहाँ पंद्रह सौ रुपए कर देते हैं ठीक है जो भी आपको देना है यहाँ पे दे सकते हैं कम अधिक भी कर सकते हैं आप कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसके बाद टीडीएस था तो यहाँ पर टीडीएस भी आ जाएगा तो टीडीएस यहाँ पर मैं दो हजार रुपए कर देता हूं ठीक है एंटरपेस किया एंटरपेस किया इस तरीके से ये हम रिकॉर्ड कर सकते हैं एंटरपेस करेंगे अब मान लीजिए कि किसी और इंप्लॉय का होगा तो आप और इंप्लॉयज भी क्रिएट कर सकते हैं फिलहाल मैं इतना ही रखता हूं और यहां पर salary given to mister Zaheer ये लिख दिया Z A H I R ये लिख दिया हमने एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया तो ये एक्सेप्ट हो गया हमारा ठीक है अब इसका हमको प्रिंट, प्रिंट आउट देखना है तो यहां से दो बार डी प्रेस करेंगे तो आ जाएंगे यहां पर और यहां पर आप देख सकते हैं ये हमने बनाया है जहीर ये एबसेंट की डिटेल है प्रेजेंट वाली डिटेल जो हमने रिकॉर्ड की थी दो दिन और यहां पर जहीर की पूरी डिटेल है तो यहां पर देखेंगे तो इनकी सैलरी इस तरीके से कुछ आई हुई है देख सकते हैं आप ठीक है तो इस तरीके से कुछ सैलरी आई हुई है अब ये जो है अगर इसका आपको प्रिंट देना है तो अल्ट पी करके प्रिंट दे सकते हैं ठीक है आई बटन प्रेस करेंगे प्रीव्यू आपको दिख जाएगा और ये प्रीव्यू कुछ इस तरीके का आएगा देख सकते हैं आप ठीक है यहां से बाहर आते हैं अगर आपको पेस्लिप देखना है तब क्या करेंगे पेस्लिप के लिए कहां जाएंगे तो पेस्लिप के लिए बिल्कुल आपको यहां से पहले तो आप गेटवे ऑफ टैली पर आइए फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाइए फिर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाने के बाद यहां पर आपको दिखेगा पेरोल रिपोर्ट्स तो यहां पे क्लिक कर दीजिए और आपको पे स्लिप ऊपर ही नजर आ रही है यहां पर जा सकते हैं और यहां पर जहीर की जो पे स्लिप है वो कुछ इस तरीके से आई हुई है देख सकते हैं आप ठीक है इनकी ग्रॉस सैलरी सौ बनी हुई है और जो 2000 टीडीएस था वो डिडक्ट हुआ है जिसके चलते यहां पर 26,500 इनकी सैलरी बनी है ठीक है आई बात समझ में आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपके कि ये कैसे हुआ है ठीक है यहां पर आप देखेंगे तो यहां पे अर्निंग इनकी शो कर रही है ठीक है डिडक्शन क्या हुआ है दो हजार रुपए टीडीएस का हुआ है ठीक है तो इस तरीके से आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो अल्ट पी करके एंटर प्रेस कीजिए और आई बटन प्रेस कर दीजिएगा तो इनकी सैलरी स्लिप जनरेट हो जाएगी तो ये इनकी सैलरी स्लिप है पे स्लिप है देख सकते हैं यहां से आप पे स्लिप भी निकाल सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है ये है आई होप की बात समझ में आ गई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video